Hello, my name is Matthew Ellison. We're in Burgos, Spain for the European HD Summer Camp and we have around 40 young people from eight different countries attending a week-long camp which provides support and education and fun. Part of camp is getting away from what's happening at home so, so they can gain a better understanding of HD to help them cope with HD in their lives and also plan for the future. And also we provide support for young people who need it and they can also have a huge amount of peer support here. E, w obozie podoba mi się to, że możemy poznać młode osoby, które są w podobnej sytuacji, poznać ich doświadczenia, uczestniczyć w małych grupach dyskusyjnych. A co wy o tym sądzicie? Wiesz co, moim zdaniem naprawdę fajne jest to, że większość czasu spędzamy razem, e, wszystko robimy razem, e, różne activities, które organizujecie, wszystko jest razem międzynarodowe, także mamy możliwość poznania się w każdej sekundzie tak naprawdę, w której tu jesteśmy. Gosia? Mi się podoba to, że każdy może zrozumieć mój problem, a mogę się wyżalić i to zostanie pomiędzy nami. Tak, to jest akurat bardzo fajne. So today we did team building in the morning. So the groups went out into the, the park and into Burgos. to do some uh, activities at various stations around Burgos. It's a fantastic way for young people to have some fun, but also uh, feel more comfortable at camp. In the afternoon, we were looking at the Enroll HD study and the family history aspect of that, which uh, involves questionnaire, looking at each individual's family history of HD, how far they can see back into their family history, and that's, that's very important for research to get a better understanding of how HD works. The funding for camp and the two previous camps have come from the European Youth in Action programme and also from the local HDAs, the Huntington's Disease Associations of the countries we send young people. The plan for the future is to try and develop local level youth services for young people in their own countries. As much as the camp's important, it's more important to have local level services that people can use when they really need them. Inni powinni dołączyć e, do obozu ze względu na to, że mogą poznać inne osoby w podobnej sytuacji, zdobyć nową wiedzę na temat tego, jak zachować się wobec swoich chorych, bliskich. Mm. A co wy o Wiesz co, moim zdaniem fajne jest to, że dużo się tutaj uczymy. Mamy te warsztaty w małych grupach i zdobywamy wiedzę, która jest nam w praktyce potrzebna do tego, jak pracować i jak e, obcować po prostu z chorą osobą na Huntingtona, tak? Nie w wszystkich krajach jest to wiadomo. Gosia? Ja będąc tutaj drugi raz, e, jako najmłodsza, Potrafię powiedzieć wszystkim, e, co sądzę na temat choroby, co mam w sobie. I myślę, że każdy powinien to przeżyć. E, każdy Cię rozumie, każdy tak. ma ten sam problem i słucha z uwagą drugiej osoby. It's absolutely vital that these events continue to happen, otherwise young people are going to remain in isolation.